Alléluia. So I wanted to share something today. Je voulais partager quelque chose aujourd'hui. But uh, obviously Elohim had, had other plans. Mais apparemment le, Elohim a un autre plan. Because when I was uh, when we were worshiping him quand on était en train de l'adorer, He gave me the message that we, we, we need today. il nous a donné en fait, il m'a donné euh, le message que, dont nous avons besoin aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. So I want to talk J'aimerais parler about the gifts, euh, des dons, the gifts of the Spirit, les dons de l'esprit, the gift of the Spirit. le don de l'esprit. We talked a little bit, uh, I think, uh, two months or yeah, two or three months ago about the fruits. Je me souviens qu'on a parlé euh, deux mois, euh, il y a deux mois des, des fruits de l'esprit. So there is the fruits of the spirit. Donc il y a les fruits de l'esprit. And there is there are the gifts of the spirit. Et il y a les dons de l'esprit. And we must not uh, confuse them. On ne doit pas les euh, confondre. Uh, the fruit of the spirit. Les fruits de l'esprit. Uh, it's comes from uh, the character. Le fruit de l'esprit vient du caractère. shape C'est la forme qu'il nous donne. And uh, Christ, avec le caractère que nous recevons en Christ, are Nous sommes capables de porter des fruits. les fruits sont très très importants pour savoir si quelqu'un a l'esprit euh, du seigneur We have to see the fruits. Nous devons voir aux fruits. Joshua was saying Joshua disait that a, a, a good tree bear good fruits. Qu'un bon euh, arbre porte de bons fruits. But a bad tree Mais un mauvais cannot bear good fruits. Ne peut pas avoir de bons fruits. And that's really important. Et c'est très important. But we need also a teaching about the gifts. Mais nous avons besoin aussi euh, d'un enseignement sur les dons. Because the gifts were given to to us Christians. Parce que les dons ont été donnés à nous chrétiens. For the edific edification, for the building of one another. Pour que nous puissions nous construire les uns les autres. Alléluia. Pour notre édification. Alléluia. So 1 Corinthians. Allons dans 1 Corinthiens. 12. 12. 1 Corinthiens 12. Verse 1. 1 Corinthiens 12, verset 1. So if everyone is there, I'm going to read. Si tout le monde est à ce niveau-là, je vais euh, lire. Now, concerning spiritual gifts, brothers, I do not want you to be ignorant. Mais pour ce qui concerne les choses spirituelles, je ne veux pas, frère, que vous soyez ignorants. know Vous savez que, que nation vous étiez conduits vers les idoles muettes selon que vous étiez menés. C'est pourquoi je vous fais connaître que personne parlant par l'esprit d'Élohim Ne dit Yeshua et « anathème. And no one can say that Jesus is the Lord. Et personne ne peut dire Seigneur Yeshua. Except by the Holy Spirit. Sinon par le Saint-Esprit. There are diversities of gifts. Il y a des diversités de dons. But the same Spirit. Des dons de grâce, mais c'est le même esprit. There are differences in ministries. Il y a aussi diversité de services. But the same Lord. Et c'est le même Seigneur. And there are diversities of activities. Il y a aussi diversité d'opérations. But it is the same Elohim who works whole in whole. Mais c'est le même Elohim qui opère toutes choses en tous. But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. Or à chacun est donnée la manifestation de l'esprit pour être utile. For to one is given the word of wisdom car l'un est donné en effet par le moyen de l'esprit de la parole de sagesse. To the word knowledge, the same Mais à un autre la parole de connaissance selon le même esprit. To the Mais à un autre la foi, le même esprit to another gifts of healings by the same spirit mais à un autre le don de guérison par le même esprit to another the working of miracles mais à un autre les opérations des miracles to another prophecy mais à un autre la prophétie to another discerning of spirits mais un autre le discernement d'esprit to another different kinds of tongues mais un autre diverses langues to another the interpretation of tongues. Mais un autre l'interprétation de langues. But one and the same spirit mais un seul et même esprit works all, the, all these things opère toutes euh, les choses. Hello. Hello. Distributing to each one individually as he wills. Distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Alléluia. Alléluia. Hello, Hello, hello. Welcome. Thank you. Okay. So, we are in 1 Corinthians 12. Nous sommes dans 1 Corinthiens 12. Verse 1 verset 1 à to 11. 11. So, we are talking about the spirits, the, the, the, gifts of the spirits. Du, des dons yes. de And it's really important. Et c'est très important. So please follow the teaching. Please. Alors s'il vous plaît, suivez l'enseignement. So There are diversities of gifts. Il y a différents euh, dons, une diversité de dons. But the same spirit. Mais le même esprit. It means Cela veut dire that the gifts que les dons that the Lord has given us as a, an assembly que les dons qui sont donnés euh, au milieu de l'assemblée are in the purpose the purpose of it et le but de ce, ces dons, it's to profit all. Et pour que ça bénéficie à tout un chacun. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Uh, a gift. Donc un don. It's not for you to boast. Ce n'est pas pour que toi tu puisses t'enorgueillir. Te, oh, I have dreams. Oh, moi je vois des, j'ai des rêves. I have, I have visions. Oh, moi j'ai des visions. Oh, I speak in tongues. Oh, moi je parle en langue. It's not to boast. Ce n'est pas pour que tu t'enorgueillisses ou que tu frimes. But it's for the profit of all. Mais c'est pour euh, euh, bénéficier à tout un chacun. Paul was saying Paul disait ceci. That I can speak tongues most than all of you. Paul disait que je peux parler en langue plus que vous tous. But I rather speak with a revelation. Mais je préférerais parler avec une révélation. For the the profit of all. Pour euh, le bénéfice de tout un chacun. To build you all as to build the church. Parce que j'ai envie de d'édifier l'église, l'assemblée. Alléluia. Because we we have seen a lot of things happening in the evangelical and Pentecostal uh, movements. Parce que nous avons vu beaucoup de choses euh, opérer en fait dans les mouvements pentecôtistes évangéliques. And uh, People were saying that if you have the Holy Spirit, you must speak in tongues. Il y a des gens qui disaient euh, oui, si tu euh, euh tu as le Saint-Esprit, tu dois parler forcément en langue. And if you don't speak in tongues, you don't have the Holy Spirit. Si tu ne parles pas en langue, tu n'as pas le Saint-Esprit. And they were forcing people to speak in tongues. Et ils forçaient les gens à parler en langue. It's not speaking in tongues that make you a Christian. Ce n'est pas parce que tu parles en, langue que tu es un chrétien. C'est pas ça qui It's not because you speak in tongues that that uh, you have the Holy Spirit. Ça ne veut pas dire que tu as le Saint-Esprit. Because the gifts parce que le don the gifts le don can be also given by the enemy. Parce que les dons oh. peuvent aussi être donnés par l'ennemi. The fruits les fruits cannot be given by the enemy. ne pourront jamais être donnés par l'ennemi. example, par exemple, Hindus, les Indiens, les hindous, in India, en Inde, en Inde, there are some of them who speak in tongues. Il y en a certains d'eux qui parlent dans, dans diverses langues. But they are not Christians. Mais ils ne sont pas euh, chrétiens. They are speaking in tongues by an evil spirit. Ils parlent ainsi par des esprits mauvais. A spirit of Python. Des esprits de Python. Ok. Uh, we can see also for the prophecy. Nous pouvons également voir au niveau de, des prophéties. The prophecy can be something really important for the church. Les, les prophéties peuvent être euh, quelque chose d'important en fait pour euh, l'assemblée. But if it is not, mais si ce n'est pas correctly uh, uh, uh, uh um, give or correctly discern, mais si ce n'est pas euh, donné correctement et si ce n'est pas discerné correctement, it can destroy. Ça peut détruire beaucoup de choses. That's why it was it was said that if a prophet speak, c'est pourquoi il est écrit ici, if someone prophesies, si quelqu'un prophétise, then we have to judge the prophecy. Eh bien, nous devons juger la prophétie. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Let's go back to uh, the, the, the, the spirits, the, the, the, sorry, the gifts. Donc allons euh, dans le, les, euh, les dons. So the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. Donc la manifestation de l'esprit euh, est euh, pour l'utilité euh, de tous. For to one is given the word of wisdom to the spirit. Parce que en effet à euh, l'un est donné euh, par le moyen de l'esprit la parole de sagesse. So what is a word of wisdom? C'est quoi la parole de sagesse? A word of wisdom la parole de sagesse comes in the church or in an assembly. Vient dans l'assemblée ou dans It will come to someone to to um, to give light pour donner un éclaircissement to a difficult question par rapport à une question difficile. Uh, let's take an example. Par exemple. Let's go to uh, Acts. dans le livre de Actes. There was a difficult matter. Il y avait un, une, un point difficile dans acte pour des Actes. Alléluia. Alléluia. So it's 15. Donc c'est dans Acte 15. Verse 6. Verset pas d'église Maxime de Croix. Vous êtes satisfait de le nom de quelqu'un qui vient Et Tatiana, elle pense comme nous So, um, if you don't speak, please mute yourself, or I'm going to mute, mute you. It's just to uh, to be able to to listen properly because we are so much and it makes a lot of noise. Vas-y, tu peux traduire. Si vous ne parlez pas, euh, je vous mets en mute parce que... Euh, ou bien mutez-vous. Euh, mutez-vous ou bien, mutez-vous parce que, pour que, comme on est plusieurs, pour la bonne compréhension. And if you want to talk, you just unmute yourself. Et si tu veux parler, tu, en, tu enlèves le mute. OK. So, uh, Act 6, Act 15, 6. Donc, acte 15, verset 6. Now the apostles and elders came together to consider this matter. Mais les apôtres et les anciens s'assemblèrent pour examiner cette affaire. Peter et après une grande discussion, Peter, Petros se leva et leur dit, Men and brethren, you know vous savez que depuis longtemps, Elohim chose m'a choisi parmi nous, afin que par ma bouche, les nations, should hear the word of the gospel and believe. Entendre la parole de l'évangile et qu'elle croit. So Elohim, who knows the hearts, et Elohim qui connaît les cœurs, acknowledge them by giving them the Holy Spirit, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint Esprit, just as He did to us. De même qu'à nous. and made no distinction between us and them. Et il n'a fait aucune différence entre nous et elles. Purifying their hearts by faith. Ayant purifié leur cœur par la foi. Now therefore, why do you test Elohim to put by putting a yoke? Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Elohim en, en, voulant imposer aux disciples un joug? On the neck of the disciples. Un joug que ni nos pères ni nous n'avons which neither our fathers nor we are, were able to bear. Alléluia. Hallelujah. So you can see here. Donc vous voyez ici. There was a, a, a dispute. Il y avait euh, une espèce de dispute. a, euh, euh, une vive discussion. So a, dispute il y avait une grande discussion about the fact that the Gentiles were converting to Christ. Parce que les, les, les, les païens se convertaient, convertissaient à, à Christ. And some of the disciples et certains des disciples wanted them to be circumcised. Euh, voulaient qu'ils soient circoncis. And Peter Mais Pierre And the other apostles, et les autres apôtres they, they gathered together se sont rassemblés ensemble to talk about this issue, pour parler de ce problème, this difficult matter. De, ce, euh, de cette discussion. And you see here that with the Spirit, Peter gave a word of wisdom telling why do we want to put a yoke on the neck of the disciples which Et là, Pierre répond avec la sagesse pourquoi vous voulez mettre un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter. So the spirit can give a word of wisdom. Donc l'esprit peut donner une parole de sagesse. When we are together, quand nous sommes ensemble, to to to to give light to a, difficulty that you are that we are uh, uh, experiencing pour mettre l'éclaircissement sur une difficulté que nous sommes en train de confronter. Alléluia. Alléluia. A word of wisdom. Ça c'est la parole de la sagesse. Alléluia. Alléluia. So we continue on our way for the the gifts. Donc on retourne dans euh, Still in 1 Corinthians 12. Toujours dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. So verse. 1 Corinthiens 12, verset 8. Verset 8. Second part. To another, the word of knowledge to the same spirit. Car à l'un est donné en effet par le moyen de l'esprit le, la parole de connaissance. So a word of knowledge. La parole de connaissance. A word of knowledge. La parole de connaissance. Is something all those gifts that I'm talking to you is they are supernatural. Toutes ces dons euh, dont je vous parle sont des dons surnaturels. It's not uh, something that you will guess. Ce n'est pas quelque chose que tu vas commencer à deviner. Uh, euh, like we see sometimes false prophets. Comme des fois on voit des faux prophètes. Euh, uh, they, they, are guessing things. Donc ils devinent des choses. Because uh, they are using ability or, or, or, or the way they talk parce qu'ils utilisent, Parce, utilisent des capacités ou bien euh, des, des, manières persuasives pour impressionner les gens. But a word of knowledge Mais la parole de connaissance is c'est la parole that the Lord will give someone que le Seigneur donnera à quelqu'un moment à l'instant même about the life of someone else sur la vie de quelqu'un situation ou à propos d'une situation someone who is, who is uh, uh, in this situation ou euh, dans, laquelle une personne est la situation and uh, it's a word to to to to to to to, um, how do you say to, to come to light also darkness that are in someone donc c'est une parole qui vient éclaircir les ténèbres dans lesquelles la personne était We need nous avons besoin the, the, the, the gift of the Lord. la, la, la parole, les, le don de la parole. To, to, because the Lord needs. Parce que le Seigneur a besoin. To, uh, to uh, touch his sons and daughters. Puisqu'il a besoin de toucher ses fils et ses filles. In a way. De quelque manière que ce soit, that if someone hear that word of knowledge, plutôt de la manière euh, que euh, lorsqu'il entend cette parole, the man or the woman whose who's the, the, the, the word of knowledge is addressed, ainsi quand il entendra la parole de connaissance, cette personne will know that the Lord is speaking. Cette personne saura que ce n'est pas l'homme qui parle, mais que c'est véritablement le Seigneur qui parle. Sometimes you can You can come to an assembly. Des fois, tu peux arriver dans une assemblée. And someone will speak. Et quelqu'un va parler. And speaking. Et en parlant. This this uh, uh, preacher or, or, the, the, the, the yeah, the, the person that is speaking et cette personne qui parle ou le prédicateur can have word of knowledge about your life peut avoir des paroles de connaissance sur ta vie about how you lived de façon euh, à ce euh, or you were traumatized during your, your, your childhood. Il y aura des paroles sur euh, tes traumatismes de l'enfance, euh, comment tu vis. Or, your, or, or maybe you were sexually Uh, uh, uh, molested. Il, il, verra de la, la façon dont, dans laquelle tu étais euh, oh, abusé sexuellement. You, you, you, were, you are, you, you have guilt about a sin. Il verra de quelle façon tu es euh, euh, euh dans Because la culpabilité. Because the Lord will give it, at the moment something, uh, uh, words in the in the mouth of the preacher. Parce que à ce moment même le Seigneur donnera des paroles exactes à ce prédicateur sur ta vie. It's like your whole life c'est comme si toute ta vie were, were uh, uh, revealed before your eyes. était révélée devant tes yeux. And the, normally it's always for for for for the Lord to touch your heart. Euh, et normalement ce don là était vraiment fait pour que ton cœur soit touché. Because if you realize that the Lord is speaking to that man or to that woman, parce que si tu réalises que le Seigneur parle à travers cet homme, and you will say, mais how femme, does he knows all those things? Ta réaction sera, mais comment connaît-il toutes Because ces he choses? doesn't know my life. Parce qu'il ne connaît pas ma vie. Surely the Lord Sûrement, has told him that, is, that all the things that I did. Sûrement le Seigneur lui a parlé de toutes les choses Let's que take je, a look of, Of, a, of, a, of a, uh, um, a word of knowledge from Jesus. Allons voir. Euh, Joshua had a lot of word of knowledge. La parole de connaissance venant de, de Joshua. One passage that we always read. Joshua avait beaucoup de paroles de connaissance. C'est un passage qu'on nous lisons souvent. And uh, sometimes we don't know that it's a word of knowledge. Des fois, nous savons, on ne pensons pas que c'est une parole de connaissance. Mais Remember that Joshua had the the the the fullness of the Spirit. Rappelez-vous que Yeshua a le, la, la plénitude du Saint-Esprit. He had all gifts. Il a tous les dons. And uh, when he was exercising uh, his ministry, we can see all gifts being uh, um, being exercised. Et quand il exerçait son ministère, on voyait que tous les dons étaient euh, manifestés. Alléluia. Because if you exercise the gifts parce que si vous exercez les dons que le Seigneur vous a donné, then people will know that he gave you authority. Ainsi, les gens comprendront qu'on vous, a donné autorité. Jesus was known to to preach with authority. Le Seigneur Yeshua était connu pour prêcher avec autorité. They, they were saying he's not like the Pharisees and the Sadducees because he preaches with authority. Il disait, il n'est pas comme les pharisiens et les sadducéens parce qu'il prêche avec autorité. Hallelujah. Amen. So, uh, John. Allons dans le livre de Jean. John 4. Jean 4. Hallelujah. Verse 16. Jean 4, verset 16. Jesus said to her, Yeshua lui dit, Go call your husband Va, appelle ton mari and come here. et viens ici. The woman answered and said, La femme répondit et lui dit, I have no husband. Je n'ai pas de mari. Look at what oh Jesus was saying now to her. Regarde ce que Yeshua lui dit maintenant. Jesus said to her, "You have well said." Yeshua lui a dit, tu as bien dit. I have no husband. Je n'ai pas de mari. For you have had five husbands. Car tu as eu cinq maris et ceux. And the one whom you know have, you now have is not your husband. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. In that you spoke truly. En cela tu as dit vrai. And look at the reaction of the woman. Regarde la réaction de la femme. The woman said to him, la femme lui dit, Sir, Seigneur, I perceive that you are a prophet. Je vois que tu es prophète. So, you see the word of knowledge. Vous voyez la parole de connaissance. Will Hallelujah. Thank you, Lord. Merci Seigneur. The, law, the word of knowledge. La parole de connaissance. Will uh, uh, grasp. Va prendre. Someone quelqu'un that is in the assembly quelqu'un qui est dans l'assemblée from the natural realm dans euh, dans le va l'emporter en fait dans les euh, du monde naturel va le prendre dans, du monde naturel to the supernatural realm jusqu'au euh, au royaume euh, surnaturel et if he comes si quelqu'un vient dans l'assemblée. For example, if a Gentile, a pagan, come si in exemple, an assembly. Un païen arrive dans une assemblée. And there is a word of knowledge about his life. il y a une parole de connaissance sur sa vie. He will experiment il va expérimenter the supernatural will of the Lord. La dimension surnaturelle du Seigneur. And he will realize il va réaliser that the Lord exists. Que le Seigneur existe. I, And my life? Il va se dire, mais comment connaît-il ma vie Il va réaliser cela. He must be a prophet. Il dit, ah, certainement, c'est un prophète. must, uh, uh, something going on in that assembly. Ou alors, il y a quelque chose qui se passe dans cette assemblée. word of knowledge. La parole de connaissance. word of knowledge can be used also. La parole de connaissance peut également être utilisée. To reveal a sin pour révéler un péché or sins that are in the assembly. ou des péchés qui sont dans l'assemblée. Because the Lord parce que le Seigneur doesn't like sin. n'aime pas le péché. And he wants us il veut que to uh, to to to, uh, to to to to repent from sin. Il veut que nous nous repentions de nos péchés. Sometimes, des fois, if you If you are in a sin, si tu es dans un péché, sometimes you, you can feel guilt. Tu peux euh, sentir euh, coupable. And, uh, if it's something that will uh, um, come back, come back, come back. Si c'est un péché qui revient, qui revient, qui revient. And uh, you are struggling with it. Et tu euh, combat avec ça. But you, you are so guilty Mais tu te sens tellement coupable that you don't want to, to tell the assembly. que tu ne veux même pas en parler à l'assemblée. You don't want to tell a brother and sister. Tu ne veux même pas en parler à un frère ou une sœur. But this brother or sister or the assembly can help you praying for you. Euh, l'assemblée veut euh, t'aider pour prier pour euh, ce cas. But you, you, you are so guilty. Mais tu sens tellement coupable. That you hide this sin. Que tu caches ce péché. And the Lord. Et le Seigneur. Will talk to you. Va te parler. But the problem with sin. Mais le problème avec le péché. If you don't repent. Si tu ne te repens pas. Immediately. immédiatement. It's like a poison. C'est comme un poison. It comes into your heart. Ça rentre dans ton cœur. And then it hardens your heart. Et ça endurcit ton cœur. And then uh, uh, you want to talk, but there is something. The sin is in you, and and you you, you say, "Oh no, if I say so, I'm gonna uh, uh, uh, uh, I'm gonna appear like a weak Christian." And you you start you, you start doing a lot of, of thinking about it. Et donc dans ton cœur le, le péché euh, euh s'endurcit et euh, tu de parler, mais tu commences à raisonner et tu euh, euh, finalement tu. Euh, in worst in worst cases. Dans les pires des cas. You, start to be to be comfortable with this sin. Tu, tu euh, deviens confortable avec ce péché. And even the Holy Spirit. Et même le Saint Esprit. Cannot uh, uh, uh, convince you to to, to repent from that sin. ne peut même pas te convaincre de te repentir de ce péché. So what happens? Donc ce qui arrive là. Sometimes it can happen also. Ça peut arriver aussi. That someone with the word of knowledge. Quelqu'un avec euh, la parole de connaissance. Will give will uh, lighten that sin in particular. Va éclaircir ou mettre un point sur ce péché là. I don't know if you remember some times you went to an assembly or you were looking at a, at a, a conference uh, um, uh, in your in, uh, uh by YouTube or by, by TV. Je pas si tu as déjà été dans une conférence où tu regardais une prédication sur YouTube. And sometimes you see the preacher saying there is someone here that uh, is uh, in fornication. The Lord wants you to come. Des fois, tu entends le prédicateur dire, je vois quelqu'un dans l'assemblée qui est euh, dans la That's a word of knowledge. Je veux que tu viennes. Ça, c'est une parole de connaissance. Or, oh, oh yeah, there is a sorcerer among us. bien il dit, oh non, il y a un sorcier euh, ici. He wants you to come and, and, and, and give your life to Jesus. Il veut que tu donnes ta vie à Yeshua. That's also a word of knowledge. Ça aussi, c'est une parole de connaissance. You see, the word of knowledge. Vous voyez, la parole de connaissance. Is a gift. C'est un don. That when it's used correctly quand il est utilisé correctement, it will, it will, uh, uh, uh, it will um, bring a lot of people to Christ. Il va emmener beaucoup de personnes à Christ. Because this word of knowledge is important to reveal the, the heart of the assembly, the heart of a pagan that comes, the heart of a sinner. parce que sa parole de connaissance est bien pour euh, révéler le cœur de l'assemblée, le cœur d'un pécheur, le cœur d'un euh, d'un païen. It's, it's, a, it's truly a blessing, this gift. Ce euh, don est véritablement une bénédiction. Hallelujah. Hallelujah. The devil doesn't like this gift. Le diable n'aime pas ce don. Because he, he, he likes to, to, to, to, to, to keep people in darkness. Parce qu'il aime euh, garder les gens dans les ténèbres. But the word of, of knowledge Mais la parole de connaissance will bring va things to the light. Des choses à la lumière. Hallelujah. Hallelujah. Look at the result in John. Regardez le résultat dans Jean. Because Jesus revealed the life of the Samaritan woman. Parce que Yeshua a révélé la vie de la Samaritaine. Then she she started listening. Là, elle a commencé à écouter. Because she, she said, oh, she's a, it's a prophet. Elle a dit, ah, tu, n'es-tu pas un prophète? And then it, it, it, it bring her to her salvation. Et là, ça l'a emmenée en fait vers son salut. And not only her salvation. Et pas seulement son salut. But the salvation of her village. Mais le salut de tout son village. Hallelujah. Hallelujah. Because she had a revelation that he was the Messiah. Parce que elle avait la révélation qu'il était le Mashiach. Hallelujah. And we can see here the master Yoshua Mashiach. Et nous pouvons voir ici le maître Mashiach. Using the word. Utilisant les paroles. And the gifts. Et les, les dons. And the word of knowledge. Et les paroles de connaissance. To, to bring her to him. Pour l'amener à lui. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. May the Lord bless us with this gift in this assembly in Joshua's name. Que le Seigneur nous bénisse avec ce don dans cette assemblée au nom de Joshua Hallelujah. Hallelujah. The word of knowledge. La parole de connaissance. The word of wisdom. La parole de sagesse. Hallelujah. Oh, I mm. see angels. Je vois des anges actuellement. That are actually giving gifts to all of you. Donne à nous tous des dons. Au oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Oh, 1 Corinthians 12. 1 Corinthiens 12. Let's speak about the gifts. Parlons des dons. Hallelujah. Hallelujah. I love the word. J'aime la parole. To another, faith by the same spirit. Mais à un autre, la foi par le même esprit. How does it that, uh, uh how come Paul is speaking about a gift of faith to Christians that already had faith? Comment Paul peut-il parler du don de la foi des gens qui ont déjà la foi. Because he's not speaking about the faith salvation. parce qu'il ne parle pas de la foi salut. But he's speaking about faith as a gift. Mais il parle de la foi donc. In the midst of us, au milieu de nous, we need people that have faith. Nous avons besoin de gens qui ont la foi, that believe, qui croient, that miracles are possible, que les miracles sont possibles, that healing are possible, que la guérison est possible, that we we we can say to that mountain to go and and, and, and, and be cast away into the sea and that it will happen. Et qui croient que quand ils vont dire à la montagne, jette-toi dans la mer, ça va s'arriver. Alléluia. Alléluia. So, we need the gift of faith Donc nous avons besoin du don de la foi among us. au milieu de nous. It's a gift that the Lord gives in an assembly to, to, to, to different people. C'est un don qui est donné euh, dans l'assemblée à différentes personnes. For them to believe. Pour qu'ils croient that the, the impossible is possible. l'impossible est possible au nom de Yeshua. Hallelujah. Hallelujah. Because someone can perform a miracle. Parce que quelqu'un peut faire un miracle. But we need faith. Mais nous avons besoin de foi pour cela. Hallelujah. Hallelujah. That's why when you see someone preaching, comme ça quand tu vois quelqu'un en train de prêcher, and he's in the activity, et il est dans cette activité là, is in in the gift, is uh, working in the gift. Il est en train de travailler ce se Don't be a spectator. Euh, il est en train de travailler dans l'esprit. ne soyez pas des spectateurs. Don't be like uh, watching a show. Ne soyez pas comme si vous regardiez un show. Because you are are also an active uh, uh, uh, um, part of it. Parce que toi aussi, tu as une part dans cette action-là. Because you need to pray in your heart. Parce que tu dois prier dans And ce you need to believe that it's possible. Dans ton cœur que c'est possible. Hallelujah. Hallelujah. Joshua, when he went to his mother country, quand Joshua est parti dans sa terre mère, he couldn't perform a lot of miracles there. il ne pouvait pas faire beaucoup de miracles là-bas. Because of their incredulity. À cause de leur incrédulité. Because of their lack of faith. Parce qu'à cause du manque de leur foi. You see, even even Jesus même Yeshua needed people to believe avait besoin de gens autour de lui qui croient that, that had the this gift of faith qui avait ce don de la foi for, for miracles to happen. pour que les miracles euh, s'opèrent. That's why he was saying. C'est pourquoi il disait. A prophet. Un prophète. Is only uh, uh, uh, uh, uh um, nice. no, knowledge. No, is not a knowledge in his own country. Un, prophète n'est jamais euh, reconnu dans son pays. Alléluia. Alléluia. He is not uh, uh, uh, a knowledge in his own country because they, don't believe in him. Parce que les gens ne croient pas en lui. They don't believe. Nul n'est prophète dans sa patrie parce qu'il ne, ne croit pas. Alléluia. Alléluia. So, You see, this gift is really important. Vous voyez, ce don de la foi est très important. But no one can see it. Mais personne ne peut le voir. The gift, the knowledge, the gift of of uh, the word of knowledge. Vous voyez la parole de connaissance. A lot of people can see that. Les gens peuvent l'entendre, de voir. A word of wisdom, you will listen to it. Le, le, la parole de sagesse, vous l'entendrez. A work of miracle, you will see the miracle. Le, le travail de, du miracle, vous verrez le miracle. But the gift of faith. Mais le, don de la foi. Only the Lord can see it. Il y a que le Seigneur qui peut le voir. But we need this gift in our Mais nous avons besoin de ce don dans nos, au milieu de nous. Because without this gift, parce que sans ce don, it's difficult then for the Lord to perform miracles. Parce que c'est difficile alors pour le Seigneur de euh, euh, créer des miracles. Because he could do it. Parce qu'il pourrait le faire instantanément. Thinking about it, I, he, he can do everything. Il peut faire tout ce qu'il veut. But he's not selfish. Mais il n'est pas égoïste. He wants us to participate. Il veut que nous participions. Ah, oh, hallelujah to his glory. Il veut qu'on participe à sa gloire. Hallelujah. Hallelujah. He wants us to participate. Il veut que nous nous participions. As a body. Comme un corps. He is the head. Il est la tête. We are the body. Et nous sommes le corps. So the head thinks. Donc la tête pense. Miracles elle pense au miracle, la tête. But he uses Mais il utilise qui Antonio. Il, va utiliser Antonio. Angela. As his hands. Euh, comme ses mains. To perform the miracle. Pour opérer ses miracles. He will use il va utiliser the mouth of Yannick, la bouche de Yannick, or Emily, ou d'Emily, to give a word of knowledge. Pour donner une parole de connaissance. He will use Il va utiliser the, the gift of faith of Maesh, le, le, le, le don de foi de Maesh, to, to believe that this miracle is possible. Pour croire que ce miracle est possible. Hallelujah. Hallelujah. Amen. See, vous voyez? We are his body. Nous sommes son corps. And he wants to use us. Et il veut nous utiliser. Because he wants, hallelujah, he's Alleluia. not selfish. Parce qu'il pas euh, euh, égoïste. He, he, wants you to be prepared. Il veut que tu sois préparé. Because when the, the, the millennium, the, the, the 1000 years of his kingdom will come. Car lorsque le, le règne de mille ans viendra, you will reign with him. Tu vas régner avec lui. All those gifts. Tous ces dons là. All those fruits. Tous ces fruits là. All those struggles. Tous ces combats que tu as. All eu. those trials. Tous ces combats, ces you. C'est pour te préparer. To reign with him. Pour régner avec lui. Oh, alléluia. Alléluia. You will reign over a city. Tu vas régner sur une ville. You will reign over a country. Tu vas régner sur un pays. But because because you will, you will, you have, you have been prepared to do it. Mais parce que uniquement tu as été préparé pour cela. During your time here. Pendant ton temps ici sur la terre. Hallelujah. Hallelujah. So take profit of every teaching, every time that we we are together to grow, to to to learn. Donc, prends euh, euh, profite de tous ces moments que nous sommes ensemble, de, des épreuves, de tout ce que tu peux avoir comme enseignement pour apprendre. There is Il y a toujours un enseignement à tirer. in the Même dans les pires épreuves que tu passes. Le Seigneur est en train de te parler. shaping Le Seigneur est en train de te former. control Le Seigneur est au contrôle de ta vie. He is in control of all circumstances circumstances. Il est en contrôle de toutes circonstances. Oh, alléluia. alléluia. To another, verse 9. Verset 9 à un autre. Uh, gifts of healings by the same spirit. Le don de guérison par le même esprit. Oh alléluia. Alléluia. All Christians we have been given gift of healings. Tous les chrétiens nous avons reçu des dons de guérison. But sometimes it, it's more Uh, uh, it will be uh, more, um, how do you say it, more enhanced in someone. Mais ça sera plus en fait, euh, euh, comment dirais-je, activé chez quelqu'un. Sometimes you see the Paul, Peter. Vous voyez parfois Paul, Pierre. He, he, he, he, had that gift of healing. Ils avaient ce don de guérison. Uh, that were enhanced. Qui était euh, activé. Or sometimes even in an assembly. Ou bien souvent dans une assemblée. When there is this need. Quand il a ce besoin. To pray for someone. Pour prier pour quelqu'un. That is sick. Qui est malade. The Lord can activate this gift. Le Seigneur peut activer ce don. Hallelujah. He can activate this gift. peut activer ce don là. Oh hallelujah. Hey, eh, Have you ever had dreams that you are praying for people and people are getting better right away. N'as-tu jamais eu ce songe où tu vois que tu étends tes mains et une personne est guérie instantanément? That's your calling. C'est ton appel. the calling to to to pray for the for for the sick. C'est ton appel pour prier pour les gens qui sont malades. And the, the Lord will tell you all those gifts et le Seigneur te parlera souvent de ses dons à travers des songes. He will show you. Il va te montrer. Look, and you will you will dream that you are praying for people and people are getting better. Et tu verras que tu pries pour les gens et les gens vont mieux. That's the gift of healing that you have. C'est le don de guérison que tu as. He wants you to, now to enter this calling. Et maintenant il faut que tu rentres dans cet appel. Don't doubt of, of that of that gift. Ne doute pas de ce don. And pray for the Prie people. pour les gens seulement. Pray for them. Prie pour eux. Hallelujah. Hallelujah. The Lord will heal. C'est le Seigneur qui va guérir. And sometimes if it doesn't heal, it, it doesn't matter. You have that gift. Euh, des fois, euh, il euh, n'y a pas euh, les personnes. S'il n'y a, pas, pas la guérison, s'il n'y a pas la guérison, c'est pas ton problème parce que euh, le Seigneur. Euh, Because sometimes the Lord is sovereign. Parce que souvent le Seigneur est souverain. But if he has given you that gift, mais s'il t'a donné ce don-là, you have to use it. Tu dois simplement l'utiliser. Oh, what a glory when we were back in Africa. Quelle gloire quand on était en, euh, en Afrique. And even here, Et même ici, we could pray for people. On pouvait prier pour les gens. I remember one day. Je me rappelle un jour. I don't. I, uh, I, uh, I was <coughs> praying for. Uh, pour, for, for someone pour in a prison. dans une prison. And little uh, I, I, knew, I knew he was sick. Et And, and two weeks or, one month later. Et un mois après. I, I, I came back. Je suis revenu. And uh, <coughs> and uh, the, the the elder told me. Et l'ancien m'a dit, oh, tu te rappelles que tu as prié pour cette personne? I said, I J'ai dit, je ne me rappelle même pas. And he told me, He, he had, uh, uh, uh, he had a disease in his stomach. Il a dit il avait euh, un problème dans son ventre, une maladie dans son ventre. And e, e, even when he was Uh, speaking, it, it, it, it, was stinking. Et même quand il parlait, en fait, ça, ça puait au niveau de sa bouche. It was Stinking, rotten. Ça puait, c'était, donc c'était pourri à l'intérieur. And the, the, the Lord healed him. Et le Seigneur l'a guéri. Alléluia. Alléluia. Et moi je suis qu'un homme. Et toute la gloire revient au Seigneur. Si je vous dis ça, it's just for you. C'est vous pour que vous compreniez that you can your calling. Que tu peux rentrer dans ton ministère, que vous pourrez rentrer dans votre ministère. Et utiliser ce don tout simplement. Alléluia. Alléluia. Amen. To another, the working of miracles. À un autre, le, les miracles. Who told you that miracles are not possible anymore? Qui t'a dit que les miracles ne sont plus euh, possibles aujourd'hui? Joshua Amashiach is the same. Le Seigneur Joshua est le même. Is the same. Il est le même. Yesterday. Hier, today. And to come. Et euh, à jamais. There are people that they are saying that the, the time of miracles do, was doing the, the, the, the time of the apostles. Il y a des gens qui disent que le temps des miracles c'était seulement dans les temps des apôtres. I want to tell them. Moi je veux leur dire. You lack faith. Euh, vous voyez la foi. Vous manquez la foi. Vous manquez you la are lacking faith. Vous manquez la foi. Because the Lord. Parce que le Seigneur is the same. Il est le même. is the same. Il est le même. And he can do miracles today. Et il, il peut faire des miracles aujourd'hui. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Amen. Amen. To another prophecy. À d'autres, la prophétie, le don de prophétie. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. So I'm going to talk about prophecy je vais parler de la prophétie, the tongues, de, des dons de langue, and the interpretation of tongues. L'interprétation de langues. So, let's talk a little bit first about tongues. Parlons premièrement des, euh, des paroles de, de, euh, des langues. Des langues. So, uh, there are uh, tongues of men. Il y a les, les, la langue des hommes. And tongues of angels. Et la langue des anges. The Paul is talking about the tongues. Paul parle de la langue. And he say, he's saying that the one who speaks in tongues. Et il dit que celui qui parle en langue. Doesn't speak to himself. Ne parle pas à lui-même. Or to others. Ou aux autres. But he's speaking to the Lord. Mais il parle au Seigneur. Alléluia. And it is for his edification. C'est pour son édification. The, the, The mystery of speaking in tongues. Le mystère de, du parler en langue. Is something that uh, uh, was uh, uh the speaking of tongues was lost for the church for a long time. Euh, ce don a été perdu pour euh, l'Église pendant un, un longtemps. Pendant longtemps. So we know that uh uh Seymour, William Seymour. Nous savons que William Seymour uh, is the um, They, they call him the father of the Pentecostal movement. On l'appelle le père euh, du euh, mouvement pentecôtiste. He was a black preacher. C'était un, un in the United States, a un, black American, an Afro-American. Un prédicateur afro-américain aux États-Unis. And there was a revival at Azusa Street. Et il y avait un réveil à Azusa Street. And during this revival, pendant ce réveil, And the, Lord restored a lot of gifts. Le Seigneur a restauré beaucoup de dons. And one of them Et un de ces dons-là, was the speaking of tongues. C'était le parler en langue. And uh, i, the first time it happens, Et la première fois que c'est arrivé, at Azusa Street, à Azusa Street, it the, the, uh, uh, uh this man William Seymour, cet homme William Seymour, didn't speak in tongues. Ne parlait pas du tout en langue. Hein? But he laid his hands upon some some brothers and sisters. Mais il imposait ses mains sur les frères et les sœurs. And they started to speak in tongues. Et eux, ils commençaient à parler en langue. And I think it was only a few months later that he started also to speak in tongues. Et c'est alors que lui, après quelques mois, il a pu a lot of preachers from around the world. Et tout, beaucoup de prédicateurs du monde entier. Were hearing that the, the, the speaking of tongues was reestablished. Et ils entendaient en fait que le, le parler en langue était. Euh, that the gifts of the Holy Spirit que les euh, dons de l'esprit étaient restaurés. And came to Et donc ces gens du monde entier venaient vers Assouza Street. To receive from this man. Pour recevoir de la part de cet the homme. Gifts that the Lord was giving. Le don que, les dons que le Seigneur donnait à travers cet homme. And it started the Pentecostal Et il a commencé le mouvement pentecôtiste. Alléluia. Alléluia. And uh, today it is believed that more than 500 million Pentecostists are in the world. Et aujourd'hui, on croit qu'il y a 500 millions de pentecôtistes dans le monde. It's the the the the main movement who is gaining a lot a lot of disciples in the world. Et c'est un principal. The main evangelical movement. C'est un, un mouvement euh, dominant euh, évangélique, euh, qui euh, prend beaucoup de, qui touche beaucoup de gens. So to speak, to speak in tongues. Donc, pour parler en langue. Uh, well, we're gonna we're gonna go to uh, 1 Corinthians 14. On va dans 1 Corinthiens 14. 26. 1 Corinthiens 14, verset 26. Non, 27, sorry. Pardon, 27. If anyone speaks in a tongue, et si quelqu'un parle une langue, que cela se fasse par deux ou tout au plus par trois, each chacun à son tour, and let one et que quelqu'un interprète. If there is no interpreter, mais s'il n'y a pas d'interprète, let him keep silent in church, On se taise dans l'assemblée, and let him speak to himself and to Elohim. Et qu'on parle à soi-même et à Elohim. You see, the speaking of tongues is not to show off. Donc vous voyez que le parler en langue c'est pas pour frimer. Because if there is no interpreter, parce que s'il n'y a pas d'interprète, We don't need to speak in tongues. Il ne faut pas qu'on parle en langue. Faut pas, on n'a pas besoin de parler en langue. Alléluia. Alléluia. So, the speaking of tongues, it's, it's, it's a speaking from, um, it's to speak an angelical uh, tongue. Donc, le parler en langue, c'est pour parler la langue des anges. Alléluia. Alléluia. Uh, we can go to um, 22. On peut aller au verset 22. Euh, non, 18, sorry, Pardon. same passage. Euh, 18. Euh, ok, hmm. Okay, we can come, uh, start at 10. On peut commencer à vers, au verset 10, hein, s'il vous plaît. There are, it may be, so many kinds of languages in the world, and none of them is without significance. Verset 10. Il y a, selon qu'il se rencontre, tant d'espèces de sons dans le monde et aucun d'eux n'est muet. So speaking in tongues, Donc parler en langue, you can speak a foreign language, tu peux parler une langue étrangère, like in the book of Acts, dans comme dans les livres des actes des When apôtres. So, uh, uh, they were starting to speak in another language. Vous vous rappelez quand ils étaient en train de parler dans d'autres de langues étrangères. And the Jews were listening to the word in, in, their native language. Et les Juifs entendaient euh, ces paroles dans leur langue dans leur langue d'origine aussi. But there is also an angelical tongue. Mais il y a également une, une langue des anges. Okay. So uh, 11. Therefore, if I do not know the meaning of the language, I shall be a foreigner to him who speaks, and he who speaks will be a foreigner to me. Si donc je ne connais pas la force du son, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Even so, since you are zealous for spiritual gifts, let it be for the edification of the church that you seek to excel. Et vous de même, puisque vous désirez avec ardeur le don spirituel, que ce soit pour la construction de l'assemblée, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Therefore, let him who speaks in a tongue pray that he may interpret. Donc, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour qu'il l'interprète. For if I pray in a tongue, car si je prie en langue, my spirit prays, mon esprit prie, but my understanding is unfruitful. Mais mon intelligence est stérile. What is the conclusion then? Qu'est-ce que donc? I will pray with the spirit. Je prierai en esprit. And I will also pray with the understanding. Mais je prierai aussi avec l'intelligence. I will sing with the spirit. Je chanterai en esprit. And I will also sing with the understanding. Mais je chanterai aussi avec intelligence. Otherwise, if you bless with the spirit. Autrement, si tu ne bénis qu'en esprit. Or will he who occupies the place of the uninformed say amen. Comment celui qui occupe la place d'un ignorant dira-t-il amen? At your giving of thanks. À ton action de grâce. Since he does not understand what you say. Parce qu'il ne sait pas ce que tu dis. For you indeed give thanks well. Car tu rends grâce en effet, mais l'autre n'est pas bâti. But the other is not edified. L'autre n'est pas bâti. So you see, speaking in tongues. Vous voyez ici que parler en langue. Will edify you. Va t'édifier toi. But not the others. Mais pas les autres. But if you interpret, mais si tu interprètes, or someone else interprets, que quelqu'un d'autre interprète, then it can edify others. Donc là, ça peut édifier les autres. So that's why Paul is putting things in order. C'est pourquoi Paul amène ici de l'ordre. And he's saying in verse 18. il dit dans le verset 18. I thank Elohim, my Elohim, I speak with tongues more than you all. Il dit je rends grâce à mon Elohim de ce que je parle plus de langues que vous tous. Yet in the church I will rather speak five words. Mais j'aime mieux prononcer dans l'assemblée cinq paroles. With my understanding au moyen de mon intelligence. That I may teach others also than 10,000 words in a tongue. Afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Verse 22. Verset 22. Therefore, tongues are for a sign. C'est pourquoi les langues sont un signe. Not to those who believe, but to unbelievers. Non pour les croyants, mais pour les incrédules. But prophesying Et la prophétie is not for unbelievers, non n'est pas pour les incrédules, but for those who believe. mais pour les croyants. Therefore, if the whole church comes together in a place, in one place, Si donc l'assemblée entière se rassemble en un même lieu and all speak with tongues, et que tous parlent en langue and there come in those who are in uninformed, et qu'il entre des ignorants, or unbelievers, ou des incrédules, will they not say that you are out of your mind? Est-ce qu'ils diront pas que vous êtes fou? I remember one day. Je me rappelle un jour. Oh, I used to go to a lot of church. J'allais à beaucoup d'églises. A lot of assemblies. Dans beaucoup d'assemblées. And uh, at the end of my uh, traditional uh, assembly years. Donc, à la fin de mes années euh, de toutes ces églises euh, traditionnelles. Sometimes uh, one was more weirder than the other. Euh, il y en avait une qui était plus bizarre que les autres. And I remember. Et je me uh, rappelle. Uh, an assembly. Il y avait une assemblée. That <laughs> that you you will come to that assembly. Donc, quand tu vas aller dans cette assemblée will pray like 20 minutes or 30 minutes in tongues. Il priait pendant 20 ou 30 minutes en langue. Ah ouais, il parlait en langue. En gros. And for someone who doesn't know nothing, who is an unbeliever or uninformed, it was like they were mad. Donc pour un incrédule ou pour quelqu'un qui est ignorant, il dit mais ça c'est des fous. And I remember at the end of the the cult. Et je me rappelle à la fin du culte, uh, someone came to me. Quelqu'un est venu vers moi. And say, uh, uh can I talk to you? Uh, uh, and he grabbed me with another brother. Et il m'a dit, est-ce que je peux te parler? Il m'a pris à part avec un autre frère. Into a corner. Dans un coin. And he asked some questions. Il m'a posé des questions. Oh, do you believe in Jesus? Est-ce que tu crois au Seigneur? Okay, do you have the Holy Spirit? Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Do you speak in tongues? Est-ce que tu parles en langue? and well i used uh, i i spoke in i speak in tongues so i told him yes i already speak in tongues je dis non mais c'est bon moi je parle déjà en langue hein. and then the other one was not speaking in tongues et l'autre ne parlait pas en langue but he he was a christian for a long time already et il était chrétien depuis longtemps and then he said okay we're going to pray and then you want you're going to repeat Okay, bon on va prier et toi tu vas répéter and so he started praying with, with him donc il a commencé à prier avec lui. And then he said, okay, now repeat. Donc il lui a dit maintenant tu répètes. Uh, and he was speaking in tongues. Et il parlait en langue. And he wanted him to repeat what he was saying in tongues. Et il voulait que l'autre répète ce qu'il disait en langue. That was ridiculous. Non mais c'était ridicule. And then when it didn't work. Et quand ça n'a pas marché. He went away. Il est parti. And then the brother so, said to me, but I don't speak in tongues for for for for for for, for a long time now, but I'm Christian. Il dit, mais moi, je ne parle pas euh, euh, en langue, mais je suis chrétien quand même. So you see Donc, vous voyez là that uh, speaking in tongues le parler en langue is a gift. C'est un don. If you want to have it, si tu veux l'avoir, you can ask for the tu Lord. peux demander au Seigneur. It doesn't mean that you will have it. Ça veut pas dire que tu l'auras. Because the Lord is sovereign in giving the gifts that Parce he wants. que le Seigneur est souverain dans son partage. But even though you don't speak in tongues, et même si tu parles pas en langue, it's okay. C'est bon, c'est. You are still blessed. Tu es toujours béni. You have other gifts. Tu as d'autres dons. Hallelujah. Hallelujah. And look what the the the the Paul was saying because a lot of a lot of Christians are looking for tongues instead of looking for the prophecy because uh, Paul was saying wherever to speak in tongues Look to prophesy. Et regardez ce que Paul dit. Il dit, au lieu de regarder au parler en langue, regardez plutôt aux prophéties. Cherchez plutôt le don de prophétie. Alléluia. Alléluia. 24, verset 24, 1 Corinthians 14. Toujours au 1 Corinthiens 14, verset 24. But if all prophesy, Mais si tous prophétisent, and an unbeliever, et qu'il entre un incrédule, or an, in, an person comes in, ou un ignorant, is convinced by all, il est convaincu par tous, is convicted by all, et il est jugé par tous. And thus the secrets of his heart are revealed. Et ainsi les secrets de son cœur deviennent manifestes. And so falling down on his face. Et ainsi tombant sur sa face. He will worship Elohim. Il adora Elohim. And report that Elohim is truly among you. Qu'Elohim est vraiment au milieu de vous. Hallelujah. Hallelujah. You see? Vous voyez? So, speaking in tongues is speaking to the Lord. Le parler en langue, c'est parler au Seigneur. And then you can ask for the interpretation. Et là, vous demandez l'interprétation. Because if you have the interpretation, parce que si vous avez l'interprétation, you can tell what you are speaking in tongues and it will edify, it will build the others. Euh, on peut avoir la traduction de ce que tu dis au Seigneur et ça peut édifier so, les autres. Someone else can also have the interpretation. Quelqu'un d'autre aussi peut avoir l'interprétation. I remember when I was a young Christian. Je me rappelle quand j'étais un jeune chrétien. Uh, I started to pray with my mom. Je priais avec ma mère. And she was an experienced Christian. Et elle, elle avait l'expérience en tant que chrétienne. And she was speaking in tongues. Et elle parlait en langue. She had visions. Elle avait des visions. She prophesied. Elle prophétisait. And I remembered when I was praying with her. Je me rappelle quand je priais avec elle. Sometimes she was speaking in tongues. Des fois, elle parlait en langue. And as she was speaking in tongues, Et pendant qu'elle parlait en langue, I was receiving je recevais l'interprétation. And the Lord was talking to us. Et le, le Seigneur nous parlait à nous deux. Hallelujah. Alléluia. So you see, Vous voyez donc, the Lord is able. le Seigneur est capable. I asked for the speaking of tongues when I was young, J'ai a young Christian. au Seigneur quand j'étais jeune, Nobody, nobody laid his, his hands on me. personne n'a étendu- euh, imposé ses mains sur moi. But I believe that it was the truth, Mais je, pense, je, je, je, je croyais à ce don that it was possible. Je croyais que c'était possible que le Seigneur, Without faith, Sans la foi, you, you will not have anything. tu ne pourras rien avoir. But if you have faith and ask ask for it, Mais si tu as la foi et que tu demandes the demandes Lord will give you. le Seigneur va te donner. If you ask for it si tu demandes cela with a humble heart, avec un cœur humble and if you want a gift to not to boast yourself, not to show. Et si tu veux un, don, pas pour euh, trimer, pas pour te montrer, but to help the assembly. mais pour aider l'assemblée. The Lord will give you. Le Seigneur va te donner. I remember one day. Je me rappelle une fois. I was at my home. J'étais dans ma maison. In my bedroom. Dans ma chambre. And I asked him. Et je lui ai demandé. And I, uh, without knowing it. Sans le savoir. I was I was praying. Je priais. And then a tongue came in my mouth. Et euh, une langue est venue euh, dans ma bouche. Hallelujah. Hallelujah. Uh, and then. Et ensuite. Hein, um, hallelujah. So the prophecy. Donc la prophétie. The prophecy. La prophétie. Is. Uh, a prophet, not a prophet, but when you receive a prophecy, quand tu reçois une prophétie, it's always, for always, it, it will uh, give a, direct, a direction. Ça va donner une direction. To you. À toi. Or to the assembly. Ou à l'assemblée. it will confirm things that you have also in your heart. Ça va confirmer aussi les choses que tu as dans le dans le cœur ou que le Seigneur. Sometimes people are uh, confusing the word of knowledge and prophecy. Des fois, il y a les gens qui confondent en fait la parole de connaissance et la prophétie. Because sometimes, a lot of times, when the uh, when someone will receive something for you. Parce que des fois, quand quelqu'un va recevoir quelque chose pour toi, he can begin with a word of knowledge, ça peut commencer par une parole de connaissance and then finish with a prophecy. et ça finit par une prophétie. I give an example. Je donne un, un exemple. Uh, someone is talking to you or talking uh, during in in uh, in the church. Quelqu'un te parle euh, dans l'assemblée. And he's telling about the life of someone. Et euh, la personne parle de la vie de quelqu'un. And then you come to him. Et tu viens vers lui. And then the Lord can at, that time give prophecy for your life. Et le Seigneur à ce moment peut donner des prophéties sur ta vie. All of us we have received prophecies. Nous tous nous avons reçu des prophéties. When we have given our life to Jesus. Quand nous avons donné notre vie à Christ. And the prophecy Et les prophéties will speak about your future. Parleront de ton futur. About what what is your calling in your future. Parleront de ton appel dans le futur. About what you will be doing in the future. Parlons de ce que tu feras dans le futur. Alléluia. Alléluia. Sometimes it can be a, a specific prophecy. Des fois, ça peut être une euh, prophétie bien particulière, précise. Uh, about a situation that you are facing. Uh, concernant une situation que tu es en train de confronter. and uh, the solution for that situation. Et la solution euh, de cette, so euh, or, cette or, difficulté. Or a, an exhortation to, to stand still, that the Lord will open a door ça pourrait être aussi euh, une exhortation pour que tu restes tranquille afin que le Seigneur ouvre la porte. Sometimes can be warning. Des fois, ça peut être euh, un avertissement. Uh, Paul has received warnings. Vous savez, Paul a reçu des avertissements. That will go to uh, will be uh, uh, made Et euh, il a reçu qu'on l'avertissait qu'il allait aller à Rome et qu'il serait liés. Alléluia. Sera en prison. For the prophecy, pour les prophéties, we have two types of prophecies. On a deux types de prophéties. There are prophecies that are conditional. Il y a des prophéties qui sont conditionnelles. And there are in unconditional prophecies. Il y a des prophéties qui sont inconditionnelles. The conditional prophecies. Les prophéties conditionnelles. Uh, well, Like, we, like I said, comme je dis, hein, c'est une prophétie qui a une condition. Imagine you receive a prophecy in your life. Imagine que tu reçois une prophétie dans ta vie. That you will uh, help children. Que tu vas aider euh, les enfants. Orphans. Les orphelins. And that uh, you will build orphanage. Que tu vas construire des orphelinats. That's good c'est une bonne chose. That uh, uh, you have a vision now that okay, that's the vision that the Lord has given me. Là, tu vois, tu as une vision claire de ce que le Seigneur veut pour it, toi. It came through a prophecy from a man or from a woman. Et donc c'est venu d'une prophétie euh, d'un homme ou d'une femme. And it will be fulfilled. Ce sera accompli. If you obey. Si tu obéis. If you stay with the Lord. Si tu restes avec le Seigneur. If you live a holy life. Si tu vis une vie sainte. And if you want, if well, if you you grow with the Lord and everything. Si tu grandis avec le Seigneur et toutes ces choses. But imagine. Mais imagine. You back, you backslash. You um, sorry, you uh, you backslide. Imagine que tu rétrogrades, tu repars en arrière. Uh, imagine that uh, you uh, you don't obey to him imagine que tu ne lui euh, lui obéisses pas. Or you you open the doors to sin. Ou tu ouvres les portes au péché. That prophecy. Cette prophétie. Because that you didn't respect. Parce que tu n'as pas respecté. The conditions of a, the Christian life, the principles. Parce que tu n'as pas respecté les principes de la vie chrétienne. Will not or will partially be completed. Donc, ça sera partiellement complété, ça. Ou non. Ou, ou non. On va retarder. You will, you will delay the prophecy. Tu vas retarder la prophétie. Or you will annul the prophecy. Ou bien tu vas annuler. Because of your disobedience. À cause de ta désobéissance. We can see a lot of those kind of prophecies being uh, uh, not happening in the life of of uh, a few men in the Bible. Nous pouvons voir beaucoup de prophéties qui ne sont pas accomplies dans la vie de beaucoup d'hommes et de femmes. Jéroboam, for example. Par exemple, la vie de Jéroboam. Saul, for example. La vie de Saul. Saul was uh, uh, was supposed to be the king of Israel. Saul and his children after him. Saül ou Saul euh, Saül, devait Saul. être euh, euh, le roi d'Israël. But he didn't obey the Lord. Mais il n'a pas obéi au Seigneur. So after him Donc après lui, after his life, après euh, sa mort, the kingdom was given to someone else. Le royaume a été donné à quelqu'un d'autre. You see? Oui. There is a condition. Il y a une condition. And we have to be careful when we receive a prophecy. Nous devons faire attention quand nous recevons une prophétie. To respect the conditions of a Christian. De respecter les principes de la vie. The principles of Christian life. principes du royaume. Les principes of of being a disciple. Le principe d'un disciple en Christ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And then there are unconditional prophecies. Et il y a aussi des prophéties inconditionnelles. <coughs> there is no use to pray for for for for the um, uh, for example, there is no use to pray for uh, the, the, the man of sin not to be revealed. C'est pas la peine de prier pour que l'homme de, de, péché euh, ne soit pas révélé. Because this is unconditional. It will happen. Parce que c'est une prophétie inconditionnelle, ça va arriver. There is no use to pray for the antichrist not to come. Ça sert à rien de prier pour que l'antichrist ne vienne pas parce que This is a prophecy that will be fulfilled. Parce que c'est une prophétie qui va s'accomplir. The Lord will come to to to uh, to enter his kingdom. You cannot change that. Le Seigneur va rentrer dans, dans son royaume et ça on peut pas changer ça. This is unconditional. Ça c'est inconditionnel. It will happen. Ça va arriver. You see? Vous voyez? Those prophecies that the prophets give to us through the Bible, they will happen. vous voyez, les prophéties dont euh, les apôtres nous ont parlé dans la Bible vont se concrétiser. Babylon will fall. Babylone va tomber. The, monetary system as we know it, the banking system as we know it will fall one day. Le système bancaire, le système de la monnaie va tomber un jour. The new world order. le nouvel ordre will be established and is already established in the world. Sera établi ou est déjà établi dans ce monde. A dictator we call, will come. Il y aura un dictateur qui va être en, mis en place. There will be a great tribulation. Il y aura une grande tribulation. That is a prophecy that is unconditional. Ça c'est une prophétie inconditionnelle. It will happen. Ça va arriver. You, you can pray all you want, it will happen. Tu peux prier comme tu veux, mais ça va arriver. This is unconditional. C'est inconditionnel. The coming of the Lord is, is certain. Le retour du Messie sure. est sûr. This is also a prophecy that will be fulfilled. C'est également une prophétie qui sera euh, accomplie. <clears throat> Alléluia. Alléluia. Donc, this is unconditional. Donc, c'est des prophéties inconditionnelles. But we have now to be Uh, uh, also uh, we have we have to to watch out when we are giving we are we are given prophecies. Nous devons donc faire attention quand on nous donne des prophéties. Because not all prophecies come from the Lord. Parce que toutes les prophéties ne viennent pas du Seigneur. A prophecy. Une prophète prophétie. If you believe it. Si tu y crois. If it comes from the Lord, si elle vient du Seigneur, it's it's something that will give you a boost. C'est quelque chose qui va te donner un boost. In your vision, in the vision that he has given you. Dans la vision qu'il t'a donnée, ça va te motiver. You see? Vous voyez? Because you you you will have a goal. Prophecies can give also you a goal. Donc les prophéties peuvent te donner un but dans la vie an orphanage, un orphelinat, euh, euh, euh, a social activity, uh, une organisation sociale, a ministry, un service, un ministère, um, a vision that you will fulfill. Une vision que tu vas accomplir. But if you are given a false prophecy, mais si tu, on te donne une fausse prophétie, then you will have false vision. Donc tu auras des fausses visions. a false goal, des faux buts. I'm, I'm giving you an example. Je donne un exemple. Uh, Someone tells you that you will marry that man. Euh, des gens disent que tu vas marier, te marier avec cet homme. But you didn't judge the prophecy. Mais tu n'as pas jugé la prophétie en question. You didn't ask the Lord. Tu n'as pas demandé au Seigneur. And in your mind, Et dans ton esprit, this prophecy, cette prophétie, has, has put roots in you. A mis des euh, racines en toi. And you believed that was the man for you. Et tu pensais que c'était vraiment ton mari. And you didn't consult the Lord. Tu n'as pas consulté le Seigneur. And what will happen? Et ce qui va arriver. You can marry this man, and it's not the man that the Lord wants to you for you. Tu peux marier cet homme, mais c'est pas l'homme que, tu, que Dieu a prévu pour toi. And then this man wants to divorce you. Et après le divorce. So it's an example, but that's things that, là, that, euh... that, that, that can happen and that we saw happening ce sont des choses qui peuvent arriver que nous avons vu arriver au milieu de nous. Or sometimes you receive a, true prophecy from the Lord. Bien des fois tu reçois une vraie prophétie venant du Seigneur. But you are too uh uh uh, uh, uh, uh, too impatient for the prophecy to to be fulfilled. Et des fois tu peux recevoir une prophétie mais tu es tellement impatient que ça s'accomplisse. That you are that that you you you, take steps. Donc, tu prends euh, des, des longueurs d'avance. Instead of waiting for the time of the Lord. Au lieu d'attendre le temps du Seigneur. And you received a prophecy that you will marry that woman. No, mm. that you will marry a woman. Euh, donc tu reçois une prophétie que tu vas marier cette femme. That this woman will be a Christian and everything. Et que cette femme va devenir une chrétienne, etc. etc. And it's a true prophecy. C'est une vraie prophétie. Hein? But instead of waiting, Mais au lieu d'attendre, You are so eager to marry. Tu es tellement pressé de te marier. That you will marry the first woman that you will see. Donc tu te maries avec la première femme que tu vois. Saying, oh, I will, I have received the ah, prophecy. Ah non, non, tu dis, j'ai reçu la prophétie de toute façon. No. Non. You have to wait. Tu dois attendre. I remember before marrying my wife. Je me rappelle avant de marier ma femme. The Lord told me it's the time of marriage. Le Seigneur m'a dit clairement, c'est le temps du mariage. But it didn't show me right away who was it. Mais il m'a pas dit tout de suite qui c'était. And the devil et le diable sent me three women. M'a envoyé trois femmes. Before avant before I knew that it wasn't them. Euh, avant que je sache que c'était pas. And it was my wife that I I've married today. Que c'était pas la femme que je devais marier maintenant. You see? Vous voyez? Because I was in prayer. Parce que j'étais en prière. The Lord didn't uh, didn't allow me to, to to to go with those women, to marry those women. Parce que j'étais en prière, le Seigneur n'a pas permis que j'aille vers women, those women, ouais. va, que j'aille vers ces femmes. And it's only after C'est seulement après the three temptation, I will call it like this seulement après les trois tentations, j'appellerais ça comme ça. the Lord que le Seigneur show me who is it. Qui euh, que le Seigneur m'a dit qui c'était. Alléluia. So be careful when you hear a prophecy. Donc faites attention quand vous recevez une prophétie. The devil hears it too. Le diable l'entend aussi. And he, he, will uh, try to send you Donc il, il essaiera de t'envoyer des mirages. Alléluia. Alléluia. So always be in prayer. Donc sois toujours en prière. And the Lord will uh, will give you um, uh, uh, uh his his word and his wisdom. Et donc le Seigneur te donnera sa parole et sa euh, sa sagesse. So let's finish. Donc on finit là. And then maybe there will be questions. Et peut-être qu'il y aura des questions on termine. Because I know this teaching is really important. Je sais que ce, euh, cet enseignement est très important. And uh, a lot of time it isn't preached in our assemblies. Et beaucoup de fois c'est pas prêché dans nos assemblées. Because uh, a lot of them say oh this is for the first Christians. The, the... Oh non, il y en a d'autres qui disent non ça c'était pour les premiers chrétiens. But the, the word is truth. L'église primitive mais la parole est vraie. Alléluia. Alléluia. Amen. And so uh, verse 11, but one and the same spirit. So 1 Corinthians 12, verse 11. Donc 1 Corinthiens 12, verset 11. But one and the same spirit. mais un seul et même esprit. Works all those things, all these things. Opère toutes ces choses. Distribu distributing to each one. Distribuant à chacun en particulier. Individual, individually. Individuellement. As he wills. Comme il veut. As Eric wills. Comme Eric veut. As Kaibas wills. Comme Kaiba veut. As Yannick wills. Comme Yannick veut. No. no As Joshua wills. Comme Joshua veut. Alléluia. Alléluia. So he distributes them as he wills. Donc le Seigneur distribue les dons comme il veut. Alléluia. Alléluia. I don't know if there is questions. Je sais pas s'il y a des questions. I have a question. Yeah. J'ai une question. Uh, about uh, the gift of speaking tongue. Yeah. Uh, uh, there's some uh, uh verses say that uh, is an uh, a noun if you speak in tongues. The, the the the language has to be known. Which verse, uh, Uh, in uh, I think is in uh, Acts. In Act says that there were the spirit came among uh, the disciples, and the, all of them started to, to speak in tongues. Yeah, that's that's. It was so I, I yeah yes yeah continue. Was uh, uh, unknown uh, uh, known languages. Yes. Uh, so this the the the the, the speaking of tongues can be a foreign language and yes. also can be uh, an, a language that we don't understand. Okay. So a spiritual language. Spiritual. So one, yeah, it's it can be a foreign language, yes. like in the Book of Acts, and yes. it can be also a spiritual language that we don't understand. Okay, because uh, uh, uh, I mean before uh, I had a Bible study about it, and uh, the the teachers the teacher was saying that uh, uh, if someone uh, speaks in tongues, he has to be interpreted. If he can't be interpreted, yeah, but you know, I mean, the interpretation, the interpretation, it's a, it can be an an interpretation from. Um, okay, so let me explain to you. It can be as an interpretation like if it's a foreign language. Imagine Uh, I'm speaking in tongues in Japanese. Donc, imaginons que je, je, parle en langue et je parle japonais. Yes. Okay? Then, if someone who speaks Japanese is in the church, s'il y a quelqu'un qui parle japonais dans dans le, qui parle japonais et français, par exemple, dans, et qui interprète, qui peut interpréter, il peut interpréter à ce moment-là. Mm-hmm. OK? Mm-hmm. that's a way of doing things. OK? But imagine you receive, mais imaginons, ça peut arriver, tu reçois en langue spirituelle. Yes. Donc, a language that doesn't exist in this world. Mm -hmm. It's mm-hmm. not Japanese, it's just Chinese. It's a language that comes from the spirit. Donc, une langue de l'esprit. Yes. At that time, someone can receive surnaturally the interpretation in his spirit. quelqu'un peut recevoir de façon surnaturelle l'interprétation par l'esprit. C'est en fait, uh, uh, it's a little bit what I don't know what to explain, but yeah, okay. We have to believe that. Excuse me. You mean? Excuse me. Do you mean like if someone speaks like unknown languages, like a yeah. from angels languages and yeah. someone can receive a gift to interpret in french or english what, what really in it, french or in english yeah but it doesn't mean that he will speak that language you know what i mean yeah i mean american he will interpret he will interpret spiritually it's a gift so it's it's something uh, uh, supernatural. Imagine you are speaking in tongues in a, uh, in a spiritual way, something that nobody understands. And I receive the interpretation. I will receive the interpretation at the moment. You are speaking in tongues, and then I will receive the Lord. For example, you're speaking in tongues, and then I will receive. The Lord is asking us to pray more, to pray more. And then he, he, receives the interpretation at that moment. That doesn't seem, that doesn't, ça ne, ça ne veut pas dire, that doesn't say that he's able to speak that language. Mm -hmm. Okay? He receives the interpretation from the spirit. Il reçoit l'interprétation de l'esprit. You will, you will understand that the prophets, les prophètes, mm -hmm. yes. sometimes you think that they are prophesizing, Parfois, tu penses qu'ils sont en train de prophétiser, mais en fait, parfois, ils interprètent. They are mm-hmm. interpreting someone who is speaking in tongues, quand quelqu'un parle en langue. I don't know mm-hmm. if sometimes you have been in an assembly and then someone speaks in tongues. Okay? Yes. It, it speaks really loud. Blah, blah, blah. Personne ne comprend. Nobody yes. understands. And yeah. then the preacher starts to say what he's saying. He's, he's okay. prophesizing. He prophetizes. Okay. But of it, is it interpreting? That's okay. why when I was speaking about tongues, interpretation and prophecy, I put them together because it is sometimes linked. Okay, understand, understand better. Okay? Yes. Yes, uh, Kaiba wants to, to give a, a, witness, a testimony. Yes, uh, I remember I was a young Christian. Je me rappelle, j'étais une jeune chrétienne et j'étais rentrée dans une assemblée où vraiment euh, le Seigneur euh, travaillait beaucoup dans l'esprit. Et euh, j'étais à côté de quelqu'un qui était un peu âgé, expérimenté dans, dans la foi. And I was uh, beside somebody that was very experienced in the faith. And he begins to speak in tongues. I never, I, didn't, I never spoke il a, il a commencé à parler en langue. Et moi, je ne je n'avais jamais parlé en langue. Et là, en fait, bizarrement, j'entendais ce qu'il disait. Et euh, pendant que j'entendais bien qu'il parlait en langue, dans une langue bizarre, là, euh, en, langue, quoi. And when, um, you switch it from French to Pardon, English, it's okay. And when uh, he was speaking in tongues, I, with my ears, I could hear him speaking in tongues, but in my spirit, In my spirit, I could hear that he was saying, I love you, Jesus, I love you, Jesus, even though he was speaking another tongue in his mouth. Donc j'entendais les deux quoi. So I was hearing both. C'était one with my ears, ouais. but one with my spirit. C'était étrange parce que It on, was était, weird. on était vraiment dans, dans, dans la présence du Saint Esprit. And we were in the presence of the Lord. Et euh, ce, ce, ce jeune homme était, était très jeune. Ça m'a édifié. Je me suis dit wow. And it, it was a really young man, and it built me, and I, I said wow. Quelqu'un peut, peut, peut peut être comme ça en prière, il est là, il parle. Il, and someone can be in prayer Seigneur, et il lui dit and he's speaking in tongues and he's saying, I love you, I love you. Et ça, c'était vraiment, c'était vraiment l'expérience que j'ai eue par rapport à l'interprétation des langues. The experience et, euh, that I had with uh, tongue interpretation. Voilà. So yeah, and uh, I would like to add that the same thing was happening with my my mom And today with my wife, sometimes also it, it happens. Donc je voulais dire que c'est, euh, sont des choses qui sont passées avec ma mère et des fois avec ma femme euh, aujourd'hui aussi. And sometimes we think it's a prophecy. Et des fois nous pensons que c'est une prophétie. But someone was speaking in tongues for a long time. Mais c'est en fait quelqu'un qui avait parlé en, en langue beaucoup euh, de son côté. And a, few minutes later, et quelques minutes après, someone is prophesizing. Quelqu'un est en train de prophétiser. And sometimes it can be an interpretation of what the people, the the the, the other man was receiving in tongues. Et des fois, ça peut être une interprétation de ce que la personne avait parlé. Donc, c'est pas mécanique en fait. Yeah, it's really spirituel. It's spiritual. I I know that it seems a little bit uh, weird. Je sais que ça paraît un peu bizarre and that we are a young church. Euh, nous sommes une, une assemblée jeune, hein? But you, we will experience things like that. Mais nous allons expérimenter de telles choses. Euh, for, for some of us, we already have had experimented it. Pour euh, certains d'entre nous, nous avons déjà expérimenté ces choses. But we will, because it's, devons... it's part of the of the assembly of the church. Ça fait partie des choses que nous avons expérimentées euh, entre nous, quoi. Another question? Y a t une autre question? Oui, moi j'ai une question. Yeah. Um, tu vas le traduire? Tu traduis en français? Ah, ok. So, my question is about, uh, yeah, speaking in tongue. Ma question c'est à propos de parler en langue. So, uh, you're saying that when we speak in, uh, in angelic tongue, it's we speak through the spirit. Tu disais que quand on parle dans une langue angélique, on parle à travers le l'esprit. And uh, I want to I want to ask. Um, J'aimerais demander. Is there also demonic tongues? Yeah. And how to how to know that this is uh, not what we are practicing? Et comment savoir si c'est pas de euh, parler en démonique qu'on pratique? So I, I was saying, donc je disais that the gifts, les, les dons. Okay. So you have to understand Donc tu dois comprendre that the angels que les anges are ministers sont des services des serviteurs, serviteurs pardon, are ministers sont des serviteurs to those serviteurs de who are ministering de ceux qui sont en train de rendre des services. So they, they we don't see them. Nous ne les voyons pas. But when when we are together, mais quand nous sommes là ensemble, or even when you are alone, et même quand tu es seul, and when you are praying, et quand tu es en train de prier, there is an act, a, spiritual activity. Il y a une activité spirituelle. And you can feel it. Et tu peux le sentir. If the Lord opens your eyes, si le Seigneur ouvre tes yeux, you will see angels. Tu verras des anges. Okay? D'accord? And if there is a spiritual activity of angels, s'il y a une activité des anges, there is also a spiritual activity of demons. Il faut savoir qu'il y a aussi une activité démoniaque. It's a reality. C'est une réalité. Okay? Okay? And the Lord give us gifts. Donc le Seigneur nous a donné des dons. But He will send angels to give those ah, gifts. Et il enverra ses anges pour donner ces dons-là. He will send angels to give us strength. Il nous enverra des anges pour nous donner la force. Even Jesus, when he was uh, uh at Gethsemane, même Yeshua quand il était à Gethsemane, it is said that an angel came and give us, give him strength. On, on, on nous a dit que euh, il y a un ange qui lui a donné euh, la force. Uh, when He was tempted by this, by Satan. Quand il a été tenté par euh, euh, le diable, Satan. After three times, après trois fois, the, the devil went back. Le, le, le diable est parti. And it is said that angels were serving eh, Joshua. Et il est écrit que des anges étaient en train de servir Joshua. Vous voyez? Okay. now, Et maintenant, was angel. Et vous devez savoir ceci, que le diable était un ange. Tous ces démons angels. étaient des, des, des, anges. Et ils avaient des dons. Like angels Comme les anges actuellement aussi ont des dons. And so they can give gifts, ils peuvent donner des dons at their ministers. À leurs ministres. Like the Lord can give us gifts comme, through angels to us. Comme le Seigneur peut nous donner des dons euh, par les anges. You see? voyez? So, if you are from the Lord, donc si tu appartiens au Seigneur, you will not speak a demon language. Tu ne parleras jamais une parole démoniaque. You will not speak in tongues with a demon, uh, uh, uh, with a, a demon spirit. Tu ne parleras jamais en langue avec un esprit démoniaque. But you will speak in tongues through your, to the, the spirit of the Lord. Mais tu vas parler en langue à travers le Saint-Esprit. To the Holy Spirit. Avec le Saint-Esprit. But if you're not from the Lord. Mais si tu n'appartiens pas au Seigneur. Then you can speak a demon language. Alors là, tu peux parler euh, une langue démoniaque. You see? Tu te sentiras par l'esprit. So you have to be in the Lord. Tu dois être dans le Seigneur. And the Lord et le Seigneur. Then with ah hallelujah. Hallelujah. There is one gift that I haven't spoke about. Il y a un, don dont j'ai pas parlé. The gift of discerning, discerning. Le, le, don de discernement. That's how you will know if someone speaks with the Holy Spirit or with another spirit. C'est avec ce don-là que tu verras si quelqu'un parle avec l'esprit du Seigneur ou non. It's also a supernatural gift. C'est un don surnaturel également. It's like hallelujah, thank you Lord. Hallelujah, merci Seigneur. The Lord has given us. Le Seigneur nous a donné. I thank the Lord because you know, le Seigneur parce que the natural things in this world, les choses naturelles euh, dans ce monde. Will teach us the spiritual things. Nous vont nous euh, enseigner les choses surnaturelles, spirituelles du Seigneur. We have five senses. Nous avons cinq euh, sens, n'est-ce pas? Okay, to touch. Pour toucher. To taste. Pour euh, goûter. To to uh, to smell. Sentir. To look. Pour regarder. To hear. Pour entendre. Five senses. Les cinq sens. The Lord also, le Seigneur aussi, with our smell, Euh, avec euh, notre euh, odorat. We can also see and, and smell if that's something from the Lord or not. Et là, nous pouvons sentir si ça vient du Seigneur And that's the gift of discerning the spirits. Et ça, c'est le don de discernement de l'esprit. Le, It's like the smell. C'est comme l'odorat. You can smell if something is funky, if something uh, is rotten in this world when you want to, to, to, to you go somewhere, you can smell it. Donc tu peux sentir si quelque chose est pourri ou quelque chose est à tourner avec ton nez, n'est-ce pas? And with the experience and the, the, the discerning of the spirit, et avec l'expérience et le discernement des esprits, you can tell if someone is speaking with a tongue that's weird, and you say, that doesn't come from the Lord. Et tu peux dire discerner cette personne-là la parle pas avec un, don venant du Seigneur. ou, oh, oh, oh, like when you, when you come to someone's place, eh bien quand tu arrives dans la maison de quelqu'un, you can feel it. Tu peux sentir. You hmm, something bad happened here. Hmm, il y a quelque chose de mauvais qui est arrivé ici. That's why it's important sometimes to go visit one another. C'est pour ça que c'est important de se visiter les uns les autres des fois. We cannot. Bon, là, on peut pas. But when we could, mais si on pouvait, you will be astonished to see what's happening in Christians' houses. Tu serais étonné de savoir euh, l'atmosphère qu'il y a dans euh, la maison d'un chrétien. And you say, oh, but he's preaching so well. Ah, tu diras, mais il prêche si bien. Oh, he's praying so well. Oh, il prie tellement bien. That you come to his house. Quand tu viens dans sa maison. And you feel. Tu sens. With the discerning of spirits. That there is something going on. and then you stay a little bit. Et tu restes un peu et puis tu dis, you, you ask some questions. Tu poses des questions et tu dis. And then you will see that He doesn't speak to his wife for five days. Et là, tu vois que ah, celui-là, il parle pas à sa femme depuis cinq jours. They were in dispute. Ah, ils, ils étaient dans, en train de se disputer. The, the, the children are, are, are molested. Oh, les enfants sont euh, molestés. Because they have been beaten by by by the pastor. Oh, parce qu'ils ont été battus par le pasteur. But on Sunday, mais le dimanche, he has his, his suit. Il a son euh, Abacos, son... and he's preaching the word. Et il prêche la parole, il a son costume. So you see, vous voyez, this, the, the gift of discerning. Le discernement. We need also this gift. On a vraiment besoin de ce, ce don. It's a supernatural gift. C'est un don surnaturel. Hallelujah. Hallelujah. I, uh, I, I have a question following what you just said. J'ai une question suivant ce que tu viens juste de dire. So, is it a, uh, is it possible to speak in tongue and then to um, you know to like you know it can happen to fall into sin but and, yeah yeah est-il possible de parler en langue et puis, et puis tomber dans le péché uh, you have to know that the gifts the call of the lord and the gift of the lord tu dois savoir que l'appel de don et les dons du seigneur sont are irrevocable. sont irrévocables That's why Satan c'est pour ça que Satan as always he, he has all those gifts. Donc il a tous ses dons. But those gifts Mais ces dons à lui has turned into darkness. Sont, se sont changés en ténèbres. Why do we see a lot of problems Pourquoi on voit tellement de problèmes in our calls today, in our core today, in the music uh, in the Christian music world today. Pourquoi on voit tellement de problèmes dans les églises, euh, dans nos, dans les chants, hein, dans les chorales? Because if you euh, remember, if you take a look at Yeshaya 14 and Ezekiel uh, 8, uh, 28, you will find that the the dev, uh, the um, um, that Satan, when he was created, was created an angel vous verrez dans Ésaïe 28, 14, euh, euh, que quand Satan est tombé, He had, no, when he was created. Ah, pardon, quand il avait été créé. He was not created Satan, he became Satan, he was created an angel. Quand il a été créé en tant qu'ange. Ok. Uh, uh, a lot, uh, instruments, musical instruments was created the, for the day he was created. Donc les, les, was prepared. Les, les, instruments étaient préparés pour le jour où il était créé. So he was a worshipper. Donc il était un, un adorateur. But today he doesn't worship the, the, the, the, the Lord anymore. Mais aujourd'hui il n'adore plus le Seigneur. But he's inspiring a lot of men and women to worship through music. Mais il inspire des hommes et des femmes pour euh, adorer. Uh, himself pour euh, l'adorer lui. Pour l'adorer. Or oh, to worship creator. Pour euh, adorer des créatures. And is inspiring also uh, uh, uh, Christians to to do music that doesn't uh, uh, uh, uh suit the Lord. Et, et il inspire aussi des chrétiens pour euh, faire des euh, adorations qui ne qui ne sont pas agréables au Seigneur. So you see, he has this, the gifts. Oh, il, a, il, a, toujours ses, oui, il a toujours les dons malgré que. Euh, he, he can perform some miracles. Il peut faire aussi des miracles. Euh, but he's not the Lord, but he can perform miracles. Il peut faire des miracles démoniaques aussi. You see? voyez? But mais his gifts. Ses dons. Are, uh, are corrupted. Sont corrompus. Donc, if someone. Donc, si quelqu'un is a Christian est un chrétien and then starts to sin, to sin and, and stay in sin. Euh, commence à pécher, pécher, pratique le péché. Euh, and then he's rejected by the Lord. Et il est rejeté par le Seigneur. His gifts Ses dons will be also uh, corrupted. Ses dons seront corrompus aussi. Okay? Okay. So he will have gifts, but the gifts will be corrupted. Donc, ça, ces dons seront corrompus. Mm, okay. OK. Thank you.